Madrid, Eva. ¿Quién no lo iba a decir? Eh? Madre mía, Berico. Y ahora, cuando estabas dando ahí la vuelta de honor, ¿qué pensabas? Hoy arranca la vuelta de Eva. Hay momentos en la vida que no se pagan con dinero. Mira a nuestro médico pedalear por nuestro hijo acompañado de Zubeldia. ¡Vamos, chicos! Bueno, pues cuéntame, ¿quién es Nacho Muñoz? Hola, soy Nacho, tengo 10 años y tengo la enfermedad de Eden. Mira, mira, mira, están llorando, mira, Nacho. ¡Listo! Busco ayuda. Necesitamos ese dinero para que la enfermedad de Eden tenga una solución, pero hay que pagarlo. Y cada día un exciclista profesional viene a hacer la tapa por mí. Ellos salen, arrancan... Yo nosotros con las furgonetas vamos detrás de ellos, eh, dándoles habituallamiento, apoyándoles. Es que estoy haciendo un trascoche, pero yo no sé hacer trascoche, ¿sabes? La Vuelta de Eva, que todos los días recorre parte de la etapa junto con unos tiristas de referencia. Carlos Coloma, ¿qué podemos decir? Corredor olímpico del mountain bike. Mira, Samu. Campeón olímpico en Pekín, Ganar cuatro veces la Vuelta a España, Roberto. Me ha hecho cuatro primeros, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto. No está mal, ¿eh? A ver, Guille, ¿qué desarrollo recomiendas a la gente que venga a la Clio? Recomiendo que vengan en moto. Gustavo, está diluviando. Nada, no te preocupes. Esto es el día a día. Entonces me uno a ellos y llegamos juntos a meta. A ver quién gana, mete el codo, quién, a ver, Alfonso Gutiérrez, que es el hombre rápido. ¡No! Finalmente Eva consigue una nueva victoria. Segunda victoria de etapa en esta vuelta, señores. ¡Ya! ¡Vamos! ¿Te has pasado bien? Sí. ¿Y has entendido por qué hacemos esto? Mm, por enfermedad. Nacho ahora tiene mucha envidia de ti, porque él no ha podido ah. estar ni un solo día conmigo en la vuelta. Pero tú y yo la vamos a ganar desde aquí, desde los micrófonos. ¿Listo? Sí. Lo que estás haciendo tú por tu hijo, y a la vez por el mío, y por los otros de Ben. Está tenido una aventura brutal y poder compartir amistad, socio sociedad, mi pasión por el ciclismo, que a mí el ciclismo me ha apasionado desde que era súper pequeño. ¡Qué suerte tengo de ser voluntario de Asden! Hoy nuestro brazalete lo llevará el equipo BH Burgos desde dentro de la vuelta. ¡Cabeza de carrera, nena! ¡Vamos con el brazalete! Hay un paralelismo muy importante, creo, que la Vuelta a España con mi lucha. Ellos se están preparando todos los días para llegar a la meta, ¿no? Y ganar. Nosotros en nuestra vida cotidiana, cada día buscamos esa meta que no encontramos, Y yo quiero un día coger a mi hijo y poder subir a mi podio y decir, hemos ganado a esta lucha.